Falaram, oi, Exu. que compareceram, Olor Maché. É. E ao vocês chegarem em casa, encontrem essa mesma harmonia, essa mesma união que vocês estão encontrando aqui. Aos presentes, aos que não são de santo, obrigado pela presença. Aqueles que são de outro axé, obrigado por terem vindo. Eu sempre costumo dizer, se a casa é de orixá, aqueles que são feitos de orixá, considerem-se em casa. Epa, vem, ó. Michel, já começando. Eu tenho chegado até onde eu cheguei e a família crescendo cada vez mais. E se eu devo olhar e façam isso, meus filhos santos. Agradeça sempre a orixá de vocês, porque a família que está dando certo, ela sempre cresce já estão abençoados, para não ficar todo mundo vindo aqui. Tá do não vai até amanhã, por favor. Ô, Bunha, é mesmo? Oh! 15 anos de Rosânia de Exu, minha filha. E essa não é a última, a última é a sua de 21, para você fechar seu ciclo. Exu deu certo, minha mão deu certo. Axé. Axé. Minha cantiga dá certo, Axé. o que eu falo dá certo. Então me siga, como Exu está me seguindo. Que você tenha paz, saúde, axé. axé. axé. obrigação, isso é só uma apresentação, é que já é confirmada, só que ela tá, entregou a cabeça para Exu, entregou a cabeça para Rosana, então entrou para os preceitos de Exu, e ela também é de Exu, então Exu está apresentando a sua Eked para a sala, a sua Eked para a praça, a sua Eked para o Abano. suspendendo o Beto aqui para Gibonan. cresça, que você tenha bons filhos, bons filhos que lhe sigam, que vista a sua camisa, que leia a sua cartilha. É isso que eu peço. Seja boa filha, seja boa mãe, como eu fui, sou, estou sendo um bom pai para você, tá? Agradeço a todos que vieram aqui, hoje eu não vou falar nada de bobagem não. Agradeço a todos que vieram aqui mais uma vez, aqueles que tocaram, os que cantaram, os que dançaram, os que cochilaram, os que xoxaram, os que não viram, os que observaram. Olha, muito obrigado por todos, porque é sinal que você é bem pista, ou o povo é curioso, que tinha bastante gente. Tá? É, realmente, quando a pessoa é bem pista, a casa enche lota, tá bom? E muita fartura na sua mesa, que é o dono da sua nação. Os orixás todos, não vou falar um por um, não estou com preguiça não, mas não vou falar os orixás todos, todos, que se fizeram presentes, os que não fizeram, que venha sempre, sempre assistir seu candomblé, que venha dançar seu candomblé, que venha tomar rum, que venha lhe dar crédito como deram aí, tá bom? Muita paz e saúde. Obrigado a todos. Eu não vou falar nomes, mas todos aqueles meus filhos de santo que ajudaram, todos, os que não puderam estar aqui também, os que tão, vieram ontem, né, botou roupa de santo, cantou um candomblé, botou uma cafta, qualquer coisa. Muito, muito agradecido, muito agradecido a todos. Ansan que abençoe. E Ansan que me dê saúde para eu continuar fazendo isso aí, progredindo, botando vocês aí para vocês continuarem aquilo que eu fiz, aquilo que eu comecei que no dia que eu aqui não tiver mais, que você tenha a mim como exemplo para você fazer o que eu faço. Os cães ladram e a carruagem passa. Tá bom? para o para o para o paz, a paz esteja na sua casa, continue como teve até hoje. E sempre eu gosto de dizer essas palavras, como eu disse no começo, que vocês todos, quando chegarem na casa de vocês, encontrem essa mesma harmonia que vocês encontraram.